Kenapa Nabi Isa ingin disalib? Mungkin pembahasan ini ya kan sangat-sangat bagus untuk kita dengarkan bersama teman-teman sekalian. Jadi di sini akan dijelaskan oleh seorang ustadz dari Malaysia yaitu ustadz yang baru saja saya tahu juga yaitu Ustadz Amin. Nah langsung saja guys saya sudah penasaran jom kita tengok videonya dan kita mengaji kepada Ustadz Amin ini. Let's go. Di Yerusalem tuh uh, terdapat uh, satu kisah Dan ikut versi Kristian tempat Nabi Isa disalib lah. Tapi dalam Islam Nabi Isa tak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahu. Dia tidak dibunuh tak disalib tetapi diserupakan. Okey. Kenapa Nabi Nabi Isa tu ingin disalib? Kenapa? Kenapa tak dipenggal ke kepala dia? ha Kenapa tak di tak di tak di oh, ah, racun ke? Kan kenapa tak kenapa tak digantungnya? Kenapa kenapa disalib? Kenapa? Sebab Nabi Isa tu dia punya mukjizat pada tangan dia. Tangan dia boleh turun ke hidangan, tangan dia boleh hidup orang mati, tangan dia boleh apa nama boleh boleh ubat orang sakit. So, jadi kalau dia boleh gabungkan tangan dia, dia boleh buat dia boleh membuat mukjizat. Sebab tu nak di, nak di, nak dibunuh tu dipisahkan tangan dia. Allah, baru tahu guys. alasan ya. Tadi yang kemuliaan dia, dia boleh turun ke hidangan di langit dia boleh apa nama boleh hidupkan orang mati dia boleh sembuhkan orang sakit dengan tangan dia kan yang ada sebiji kelebihan tangan macam Nabi Isa adalah dajjal dajjal sebiji dia boleh turunkan hidangan di langit dia boleh hidupkan orang mati dia boleh sembuhkan orang sakit dajjal sebab tu dajjal gelaran dia macam Nabi Isa al-Masih al-Masih Nabi Isa al-Masih dajjal juga al-Masih so dalam dunia ni ada dua je orang pakai gelaran al-Masih iaitu Nabi Isa Maksudnya kalau bisa bukan kita confirm kan. So maknanya kalau kita pakai gelar Al-Masih maksudnya apa? Dah jalan. <laughs> nah kita bukan confirm kan bisa. <laughs> Ah, maksudnya Dajjal. Ah, sebab itu ketika Dajjal turun tak ada siapa boleh lawan. Hatta Imam Mahdi pun tak mampu nak lawan ketika itu. Kan? Yang anjurkan dia, bisa. Ha, ah, dia turun ketika dia sama. Itu dalam dalam pepatah Arab, Idal masih Yak Tulul masih. Ketika al-masih yang akan membunuh al-masih. Dalam konteks dalam bahasa Melayu apabila buku bertemu ruas. gitu <laughs> ah, gitu. <laughs> Okey. Ah, dan dibunuh Dajjal itu di satu kota bernama Lut. Kota Lut. Kota Lut ni 15 km daripada Tel Aviv. 15 ah, km dari Tel Aviv. Hmm? dalam hadis. Ha, dalam hadis, kota Lut tu disebut dalam hadis Nabi. Padahal Nabi tu bukan ahli geografi, tapi Nabi tahu tempat. Kan? Ha? Uh, Wallahu a'lam. Cuma dalam hadis disebut nanti lepas turun baru kahwin. Ketika dihidup, dikahwin ataupun tidak, Wallahu a'lam. Ha, tak disebutlah tak, saya tak jumpa tapi benda saya tak jumpa bukan maknanya tak ada tetapi dalam versi Kristian ada yang mengatakan Nabi Isa kahwin ah. Ha, dia kahwin dengan satu orang perempuan uh, Ah, bernama Maryam. Maryam daripada kampung Majdal. Kan? Jadi dikenali sebagai Maryam Majdalia, Ataupun daripada versi bahasa Inggeris dia dikenali sebagai Mary Magdalene. Ah. Mary, Mary Magdalene. Mary Magdalene. okey. Ah, Maryam Majdalia. Ma, uh, Kampung Majdal tu berhampiran dengan kampung Nabi Isa. Kampung Nabi Isa tu Nazareth. Nazareth. Lepas tu kalau kita kita baca Nazareth kan. Lepas tu Jesus of Nazareth, Nazareth kan. Okey. Uh, ah, Nazareth. Okey. Kampung Majdal tu sebelah kampung Nazareth. So, jadi uh, dalam bahasa Arab Nazareth ni dipanggil Nasirah. Nasirah. Nasirah. Sebab itu agama Kristian dalam bahasa Arab dipanggil agama Nasrani. Dan agama ah. berasal daripada Nazareth. Ah, eh, agama Nasrani. Uh, seorang sahabat seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni dia adalah uh, nelayan. Satu hari, okey, satu hari dia berlayar dan dia sesat. Kan di, di tengah lautan, sesat-sesat sampai terdampar satu pulau. Habis apa tidak pulau? Ada ada ada satu orang maknanya uh, maknanya tarik dia jumpa dengan satu orang besar terikat apa semulalah. Okey, kemudian dia kata apakah Muhammad itu terlahir? Apakah uh, kaum itu menolak ataupun mengikutnya? Beberapa soalan ditanya kepada Tamim Adari. Ad So, jadi apabila uh, pertama uh, dari balik dari terus jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah, aku dah jumpa Dajjal. Ulama membahaskan hadis ini dalam dua keadaan. Sama ada Dajjal itu betul-betul telah wujud ketika itu atau Tamim Adar ini dibawa ke masa hadapan oleh Allah Subhanahu Wa sebab masa Allah. ini Allah Subhanahu Wa Betul. Dan mungkin Dajjal itu tak ada lagi tapi dibawa ke masa hadapan. Maknanya ketika Dajjal itu telah ada. Wallahu alam. Eh. Okay. Tapi tapi Tamim Adari itu memang nampak gitu. Okey, kemudian Rasul pun banyak berceritakan bagaimana kita nak mengelakkan diri daripada dajjal. Antaranya adalah orang yang mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10, aman dia daripada fitnah dajjal. Kan, antaranya ah, surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Betul. Maksudnya kalau dajjal datang, dajjal takkan mampu sihir orang ini. Okay, ayat 1 sampai 10 surah apa nama? Ah, surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Kan, jadi Nabi ajar panduan-panduan mengelak daripada Dajjal. Setelah Nabi wafat, setelah Nabi wafat, kan, maka Tamim Ad-Dari ni mengikut rombongan uh, sahabat-sahabat uh, untuk membuka, membuka membuka kota Syam. Dia mengikut. Dia dan keluarga dia ikut perang sekali untuk membuka kota Syam. Jadi apabila kota Jerusalem dapat uh, dapat uh, apa nama dapat uh, di bawah di bawah Islam dapat Islam tawan dan dapat Islam dapat Islamkan maka Tamim Adari minta izin kepada Sayyidina Umar Tolong anugerahkan aku tanah sekitar Jerusalem. Supaya apa? Sebab akulah orang yang pernah jumpa Dajjal. Aku nak berkampung kat sini. Dia anak penak aku besok orang yang bersama-sama memerangi Dajjal di Jerusalem. Di Betul Maqdis. Allah. So, dekat Hebron tu, ha, kebanyakan adalah keturunan Tamim Ad-Dari. Dekat, sampai sekarang keturunan Tamim Ad-Dari itu ataupun uh, keturunan Ad-Dari itu uh, apa nama uh, uh, ada di Hebron. Dan di Hebron tu ada satu kota. Di Hebron ada kota kecil nama dia kamp, uh, kampung lah, perkampungan ataupun, ataupun pekan. Dan panggil Pekan Bani Naim. Pekan Bani Naim. Bani Naim ni adalah Naim Ad-Dari. Adik kepada Tamim Ad-Dari. Ah. Ha, Naim Ad-Dari. Dan Naim Ad-Dari ni uh, apa, dekat kampung tu ada makam Nabi Lut alaihi salam. Allah. Dia jaga makam Nabi Lut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Dah selesai videonya guys dan masya Allah ini pengetahuan yang baru bagi saya dan masya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allahu alam ya yang disampaikan oleh Ustadz Amin ini masya Allah sangat-sangat terbaik guys. Dan di sini saya akan sedikit membaca komentar-komentar daripada video ini ya guys ya. Terbaik Ustadz Alhamdulillah semoga Ustadz terus berdakwah dan menyebarkan ilmu Islam sesungguhnya Islam adalah agama yang benar. Semoga Ustadz ini selalu diberkati menyampaikan ajarannya. Amin ya kan. Uh, Ustadz the best ya kan Alhamdulillah Ustadz Jazakumullah khair Semoga dibuka hidayah untuknya Assalamualaikum Rasanya tajuk video elek dilengkapkan seperti contoh mengapa Nabi Isa alaihissalam ingin disalib oleh penentangnya. Ah, boleh boleh boleh. Okey, Ustaz Amin tidak berkata-kata dan jemaah tidak mendengarkan tapi diserupakan. Ah, macam mana tu? <laughs> okey okey. Aturan emasnya agung dan mulia, misinya agung dan mulia. Indonesia penuh kemuliaannya, masya-Allah. Ini komentar dari Indonesia ya guys ya Ustaz siapa yang mau menyalibkan Isa Dan mengapa Isa mau disalib mereka Alasannya apa terima kasih Malah bertanya kan Dan dijelaskan tadi ya Isa itu anak yang suci Tertulis dalam Quran Surat Maryam Betul yeah kan Saya doakan kalian semua mendapat hidayah Semoga cahaya kebenaran menembusi kekaburan kabus uh, kebatilan Kumisnya Ustadz ganteng, Masya Allah Oke okay guys, dan itu saja video kali ini Semoga menambah wawasan kita semua ya Dan banyak sekali istilahnya yang ingin saya, apa namanya ya Saya dengarkan daripada Ustadz Amin ini Jadi stay tune di channel ini guys, subscribe ya uh, Supaya video selanjutnya teman-teman boleh nonton langsung Oke, okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit undur diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh